A Venezuela soberana, democrática e popular está sendo ameaçada, agredida e atacada pelos Estados Unidos e as oligarquias venezuelanas. O mundo inteiro, os povos de todos os continentes. Vamos estar de 16 a 19 de setembro nos diálogos de paz em Venezuela. Que viva a Venezuela democrática e soberana e que viva em paz.